ikituarifu Mike Mskoyo kuwa akina mama wajane wanaoishi na virusi vya ukimwi wanataka serikali kuweza kuwapa msaada na pia kuwapiga jeki biashara zao uh, ili kuweza kuwasaidia kupata karo kwa wanao ili kuondolea msongo wa mawazo ambao una athari kubwa kwa afya yao. Ni nyumbani kwa Rebeka na Nyama, eneo la Mitoto, ambapo tunakutana naye akiwa kwa pilikapilika zake za kawaida kabla ya kujiandaa kuelekea soko mjini Kitale kwa biashara yake ya mboga na ndizi. Ni biashara ambayo imekuwa tegemeo pekee maishani mwa mama huyu mjane ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Nisipoenda kuuza hiyo mboga kwa hii nyumba, hakuna kukula, hakuna kuoga, hata kiberiti hakuna. Kando na hiyo mahitaji mengine. Ninauza hiyo mboga ndio at least nipate chakula mimi mwenyewe na nipate hata transport ya kwenda kujitafutia madawa na hata nivae. Saidi na hiyo, mimi mwenyewe natakiwa niuze hiyo mboga ndio ninunue hizo nutrients kama matunda. Anasema kando na biashara hiyo kumwezesha kukimu mahitaji yake ya kila siku, ameweza kujikaza na kidogo anachopata kutoka kwa mapato ya biashara hiyo ya ndizi na mboga kuelimisha wanawe na kujenga nyumba ya kumstiri. Biashara ninafanya ni ya kuuza mboga. Saa zingine nikipata kitu kama ndizi napeleka huko, nauza ndizi mbichi kutoka huko kwa mashamba. Hiyo biashara imenisaidia, hiyo biashara imenisaidia, watoto wangu wamesoma, na hiyo biashara ndio ilinisaidia kuchangia kujenga hii nyumba. Hii shamba nilinunuliwa na my sister. Lakini sasa kando na hiyo, mimi mwenyewe nikajitahidi nikajenga hii nyumba kwa juu maisha ya landi. Siku moja nilikuwa nimekaa hapo kwa hospitali, nikaona one of my friend alikuwa amekufa na akavishwa vizuri sana, na kwa yote hayo alikuwa anapelekwa Kibomet. Hiyo kitu iliniuma sana. Nikawaza sasa, ni mimi napelekwa Kibometi, watoto wangu wataenda wapi? Kumbukumbu yake ikiwa wakati wa ujio wa virusi vya korona, ambapo serikali ilipiga marufuku biashara, na hapo alipata hasara baada ya kunyanyaswa na askari wa kaunti na bidhaa zake kuporwa. Sasa vile walisema soko inafungwa, tukaanza kufukuzwa na polisi wa kanjo na polisi wa kawaida. Hiyo biashara mboga iliharibika, na haikukuwa mboga kidogo ilikuwa mboga ya shilingi elfu tatu na kulikuwa na ndizi kando pia elfu tatu tena. Hiyo vitu iliharibika, maana singebeba kwa kichwa nikimbie nayo. Ilibidi niwache tu kwa juu, hata mahali penye nilienda kuweka mboga, gunia ya kwanza iliibiwa, kurudi tena ndizi imebebwa. Sasa nikabaki tu hivyo, niko na stress, na hiyo ndio ninauza, ndio chakula kirudi huku nyumbani kwa juu watoto wako kwa nyumba. Anasema tangu wakati huo biashara yake bado inayumbayumba, haswa wakati huo ambapo gharama ya maisha ni ghali mno, na hivyo wito wake ni kwa serikali kuingilia kati na kumpa msaada unaofaa kibiashara na kumkamilishia madeni ya karo ya wanao shuleni. Sasa serikali iangalie hata hii misaada inatoa waangalie, waangazie ndani. Kuna watu tunaumia huku chini na hatuna mtu wa kutusaidia na hatuwezi kujiinua hivyo. Ni wao wakuje chini, watuulize polepole na tueleze ni nini kinaendelea na watusaidie. Mtu kama mimi niko na school fees. Hofu yake ni kuwa iwapo hatapokea msaada huo, yeye na wenzake wanaoishi na virusi hivyo huenda wakasakamwa na mawazo na mwishowe kudhoofika kiafya na kuwa tishio kubwa kwa familia zao imesababisha tuko tuna, tunapata stress, na mtu kama mimi nikiingia na hiyo stress sana, CD4 pia itashuka. CD4 ikishuka, kumaanisha hiyo dawa haitakuwa inanisaidia. Nina mesa, sina chakula, hainisaidii. Na tena mnajua tena, kando na hayo, pesa ni sabuni ya roho. Usipokuwa na pesa, hauwezi kuwa na amani, na usipokuwa na amani, hata nikimeza dawa hainisaidii. Sasa nitakuwa nikuwe na pesa, nikuwe na hiyo kazi, at least nikuwe na amani, ndio nikimeza hii dawa inachanganyika kwa mwili sawa na Mike Mskoyo, West TV kutoka eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.